आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को एक तेरी याद में ऐसे ही म्यूजिकल गाने सुनने के लिए एक तेरी याद को सब्सक्राइब करें mud कुमार पिंटू कुमार पिंटू कुमार पिंटू कुमार पिंटू कुमार शाहनगर उमरदा जिला कन्नौज शाहनगर उमरदा जिला कन्नौज शाहनगर उमरदा जिला कन्नौज पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई डीजे पिंटू भाई शाहनगर उमर दाजिला कन्नौज शाहनगर उमर दाजिला कन्नौज मोबाइल नंबर है नौ शून्य तीन पाँच शून्य नौ नौ तीन सात पिंटू कुमार शाही नगर पिंटू कुमार शाही नगर